Durante el 2017 se desperdiciaban más de 23,6 millones de kilogramos semanales de comida. Cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos termina pudriéndose o estropeándose. Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultante. Paralelamente, la participación de las energías renovables en el consumo final de energía tan solo alcanzó el 17,5% en 2015. Con el estilo de vida actual, si la población mundial alcanzara los 9.600 millones de habitantes para 2050, se necesitará el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios. Si seguimos así, acabaremos matándonos a nosotros mismos. Alcanzaremos un punto en el que la situación será insostenible. Por ello, la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas propone los siguientes objetivos. Uso eficiente de recursos naturales. Reducir el desperdicio de alimentos, aumentar el uso del reciclado y la reutilización de desechos, reducir la cantidad del plástico en el mar, reducir la deforestación en el Amazonas. Varios países del mundo ya han comenzado a tomar medidas. En Jamaica, los jóvenes desempleados y prisioneros en rehabilitación están aprendiendo a cultivar alimentos donde el agua es escasa, utilizando solo el agua de la lluvia. O el Trash Challenge, un reto viral que consiste en limpiar las playas. Este reto ha llegado a playas de todo el mundo, como Filipinas, México o España. Hagamos que estos países sean un ejemplo a seguir.